Aquí estamos en nuestros desayunos de redacción hoy con Xosé Manuel Beiras. Bo día. Pois moi bons días para todas e para todos que coiten. Eh, moitas grazas por acercar os estudos de Radio Coruña Cadena Ser. Bueno, moitas grazas a vos polo convite, pois facía ben anos que non estábamos por aquí. Pois juntos. sí. Preséntase como candidato pola Coruña da Alternativa Galegas de Esquerdas con Esquerda Unida e outras formacións. Por que? Bueno, a cuestión xurdiu cando ante a situación de emerxencia, de urxencia absoluta por a eh, actuación dos que ocupan agora as institucións autonómicas, tanto o Parlamento en maioría como a Xunta, e utilizan para o contrario daquelo para o que naceron, están destruindo o país, eu chamo de brigada de demolicións, de demolicións e limpeza étnica, e mesmo de ecocidio, e aquela ameaza do presidente da Xunta de reducir os canos do Parlamento para que o favorecese aínda máis a regla de Dont, pois nos lanzamos unha mensaxe para promover unha grande alianza de todos aqueles grupos políticos que estuvesen da outra banda, enfrentados claramente a isto, e tamén un chamamento ás redes todas sociais, de movimentos sociais, cívicos, etc., etc., para apoiar algo que permitise desaloxar a estes bárbaros de aí, de, das institucións. E aí comezou a cousa, unha situación de emerxencia, é aberta a, a todo o espectro dende o BNG, compromiso por Galiza e tamén, decíamos, as forzas políticas da ámbito estatal pero que asuman a identidade nacional do povo galego e o seu dereito de autodeterminación. Esta foi a orixe. Por que saiu do bloque na última asamblea? Bueno, eso non forma parte das razóns polas que lanzamos esta, porque era imposible xa convivir ali, non había oxígeno, e porque todos os esforzos para promover a regeneración interna, etc., pois non foron adiante, pero eu non quero falar do bloque, sobre todo nestes momentos, porque ademais mm, o bloque non é o noso inimigo. Ao contrario, nós tamén lle formulamos a proposta de de integrarse nunha unidade de acción. É dicir, isto plantexamos como unidade de acción, igual que cando se convoca unha folga ou cando se convoca unha mobilización cívica e hai distintas opcións que se coordinan os distintos sindicatos, pois aquí unidade de acción para este objetivo preciso, desaloxar a, a esta barbarie no poder, desaloxar a, ao PP da maioría parlamentaria e do goberno da Xunta e poder, polo tanto, utilizar esas institucións na medida do posible, que son poucas, ao servizo fundamentalmente dos distintos segmentos desa gran maioría social da cidadanía común agredidos de distintas maneiras en distintos grados de intensidade, pero agredidos por eses poderes, por os poderes que tamén están detrás a nivel de Estado, por os poderes da chamada Troika, da estrategia da alemana na Unión Europea, por os grandes grupos financieros, por lo que xa sabemos. Por lo tanto, un movimento de defensa, non? E iso foi aberto a todo o mundo e ao final eso coallou con aqueles que de entrada non excluían a ningún outro do espectro amplo que decíamos e cos que chegamos a un acordo que me parece que é enormemente positivo. E cando o señor Feijó di que aquí parece ser que vale todo co obxectivo de votar o PP da, da Xunta de Galicia, neste caso, de que a unión de grupos pequenos para facer ese frente común, en plan peyorativo, dende o punto de vista do candidato á reelección, vostede que, que valoración fai desas Primeiro que debería preguntarse por que ocorre eso. E entón descubría que por culpa del. Porque se si el gobernase dunha maneira mm, mínimamente democrática, decente, pensando nos cidadáns, aínda coa súa ideoloxía, non sería necesario eso. E en segundo lugar, tamén que se pregunte por que non eliminan a, regla de Don't. Porque se si non houvese regla de Don't, os resultados de unhas de, de, de varias opcións sumados con un sistema proporcional directo simple e exacto serían os mesmos que uníndose. Entón, eles son os que forzan a que haxe que unirse, pero ademais, polo que xa dixen antes. Por tanto, se o señor Fijo non entende eso, que non saben que país vive ou que é un farsante total e absoluto que pretende facer pasar por unha a atitude dos demais o que é a súa dun desgoberno total e absoluto. Eso de decir que eh, van a haber un goberno de que non se van a entender, vai ser unha especie de sopa de partidos, máis desgoberno que estes 4 anos, que crearon incluso unha situación de inseguridade xurídica, rompendo o principio de seguridade xurídica que a administración ten que manter cos cidadanes, por exemplo, na cuestión dos eólicos, e que siguen a mesma pese a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, etc, etc, etc. Houve un acordo de mínimos con Esquerda Unida. Cales son as bases de, da alternativa galega de esquerdas? Primeiro, o obxectivo que acabo de definir. Coincidimos en que, primeiro, a de desaloxar o PP de aí, a ser un grupo que cumpla taxativamente o compromiso que os cidadáns colixan desa maioría social, defender os que non se pode decir nunca eh, que non nos representamos que estamos que nos que, que entramos en compromisos podres, como dixo Óscar Lafontaine máis dunha vez. Eso en primeiro lugar. Segundo lugar, que o objetivo primordial é eso e despois co que se poda facer defender das as prioridades. Por exemplo, se non hai cartos suficientes, bueno, pois pues, os cartos teñen que ser primeiro para a sanidade, para o ensino, para as cuestións laborais, para a cultura, tecido cultural, etcétera, para o campesiñado. E se non hai cartos por resto, non hai por resto. Para de a volta ás prioridades que teñen estes que gobernan tanto a nivel de Estado como en Galiza. En terceiro lugar, unha cousa moi importante que, eh, aparte de que entón nos puxemos as nosas propostas de esquema de programas superpostas e había unha gran coincidencia, que estas eleccións galegas eh, son unhas eleccións moi especiales, porque non estamos ante unha legislatura que vai a ser normal, estamos nun proceso de descomposición do regime político español nacido da transición, e polo tanto hai que ter horizonte do conxunto do Estado porque vai ser necesario ter unha política de alianza de estrategias a nivel de Estado cara o que debe ser unha creva democrática, ruptura con este sistema e acabar coa segunda restauración borbónica, abrir un novo período, estamos ao final dun ciclo histórico, etc, etc. E esas son as bases primordiais de coincidencia eh, entre as dúas partes eh, ditas así moi esquemáticamente para non enrollarme. Era condición sine qua non que vostede fora no... Non, porque era o primeiro que non quería ir. Eu non quería participar nisto. Eu estou noutra cousa. Como digo, de predicador. Levo dous anos eh, porque a nova nace un proceso de abaixo arriba Eh? E eu o que fixen foi contribuir a impulsar ese proceso, pero é un novo diseño de organización moi aberto, moi participativo, iso que pretende. É fundamentalmente como un movimento dotado dunha ferramenta política. Por lo tanto, a organización política nova ten que ser unha ferramenta dese movimento. Ese movimento ten que ir traballando fundamentalmente na dinámica da sociedade, onde san os focos máis activos do que pode ser a rebelión cívica, a loita por un cambio en profundidade, etc, etc, conectando con un pouco a filosofía dos indignados, de todos os segmentos sociais que están protestando e que queren algo diferente. Bueno, entón, ese é o meu labor. Para ese labor, eh, dixen, eu podo, podo dedicar enerxías as que me queden a eso, pero non a política institucional. Bueno, por tanto, non pensaba eu ni moito menos nesto hasta que se deu unha situación na que se me reclamou que aportase o que puidera ter o de patrimonio personal de credibilidade tamén a este reto electoral e como están as dúas cousas interconectadas pois entón eu aceptei, pero non estaba en cuestión para nada como nada a priori eh, Dende fora parecía que Yolanda Díaz digamos, Esquerda Unida lle cedía o eh, número un da lista da Coruña. Dende fora aparecen moitas cousas, dende fora parecía que Beiras tiña un pazo, dende fora parecía que a casa de Beiras fora feita eh, coas pedras do Camiño de Santiago no tramo das Fontiñas, que outra parte as levara Antonín Sánchez Precedo para para a súa casa de Betanzos, de, de, de, de, de aparecen moitas cousas, Vamos a ver, eu o dixo, me dixo, me paso absolutamente de todo eso, de acordo? Unha dúas, ou se fai política ou se fai eso, rexoube. Eh, e xamos serios. Para facer unha cosa como que estamos intentando non sei que ter sentido de Estado, é dicir, ver uh, o que sería un problema a plantexar si realmente Galicia tuvese un aparato de Estado propio. Se ese aparato de Estado se volvese contra os cidadáns. Bueno, pois pues iso que temos que facer. Se se ve coa óptica de partido e só o partidista ainda pior, entón evidentemente non haberá nunca maneira de que haxa as alianzas que os cidadáns reclaman, están dicindo, por que non ides xuntos, por que non ides xuntos, diciéndolo todos os días. Eu non escoitando isto dous anos. Por que non volve usted? Por que non, por que non se xuntan? Por que non... Bueno, e é que fixemos, aí vai, xuntémonos contestaron afirmativamente, levaron hasta final os que contestaron. Eu non podo, nin nós podemos ter un talismán para tomar as decisións que corresponden a outros. Evidentemente, bueno, pois entón, ese é a, é a clave do asunto. Eu estou moi satisfeito dentro das limitacións que ten isto, porque sei perfectamente que é un imponderable cales vayan ser os resultados destas eleccións. En eh, Restauración Borbónica falaba vostede eh, ya estamos a segunda, na segunda, claro. Y... A primeira xa sabedes cal foi, non? eh, estamos falando tamén de Cataluña, do que está pasando aí. Non, eh, eu non estou falando de Cataluña, pero se queredes falamos. Sí, pois falemos de Cataluña, eh, falemos de Euskadi, falemos de Galicia. Como ve, eh, digamos, o mapa en, en España a nivel político para, para decirlo moi brevemente en poucos minutos pues, pois, corro o risco de caer no que se chama simplificacións abusivas eh, que se entomen como receitas o que son simplemente eh, pois elementos dunha diagnose Para empezar, a non a calquera que coñeza o proceso interno de Cataluña dos últimos anos, do último decenio, non debería sorprender yo que ser na diada. Eu fui un observador internacional que se chamaba así, levado eh, ao observador ás distintas sucesivas convocatorias que hubo de consultas sobre a independencia en grupos de concellos, de acordo? Bueno, e aí víase perfectamente cal foi o proceso, non o vou explicar. Por lo tanto, o da diada é unha consecuencia deso. E ademais, con outro elemento, a incidencia da crise e curiosamente algo moi paradóxico o comportamento da Generalitat de Turmás absolutamente reaccionario no da crise, pero que curiosamente agora queren aproveitar a eh, facer surf na vaga do independentismo que non ten nada que ver con eles. Bueno, por tanto, é unha cuestión. Euskadi, bueno, é impresionante e exemplar que con todas as feridas, os traumas de toda unha guerra interna, do problema da violencia, etc., etc., a esquerda versale teña sido capaz de replantexar as cousas e de eh, facer precisamente un artellamento de grupos diferentes, pero unha unidade, non uniformidade, non unha unión de amalgama, sino unha articulación nunha frente que a maior, por exemplo, que Bildo, é que está dando os resultados que dá. Xa podíamos aprender aquí, algúns que non nos fixeron caso, por exemplo, da oferta que fixemos nós. En eh, medio deste cadro que vostede pinta así, señor Beiras, mm. é posible un enganche dende Galicia ese sentimento eh, de independentismo ou de, de liberación desa situación? Porque en Cataluña se se empeza a falar moito do, da posibilidade de que se celebre un referéndum. E aquí en Galicia? Pero vamos a ver, que a cuestión non sei se será un referéndum ou non en Galicia. A cuestión é a toma de conciencia da, da pertenza a unha comunidade con identidade propia e logo eso vaise formulando en términos políticos. Nos anos 90, o ascenso, a hexemonía nese sentido do BNG daba lugar a que precisamente fose a referencia. Bueno, o, a, a cuestión fundamental é para empezar algo moi, moi importante o, a, a dignidade, o exercicio da dignidade. O primeiro que teñen que ter os cidadáns galegos é a, e moitos teñeno e hai que dar darles estímulos para que o exerzan, né? Eh? pois a, o sentido da dignidade son personas, somos cidadáns, temos dereito e formar parte dunha cultura, dun idioma, sexa aínda que non falemos o propio idioma do país. Todo eso é fundamental para exercelo. E iso se exercendo, iba a máis e a máis e a máis, e hubo un proceso de involución. Moi ben, bueno, pois eh, eu estou convencido de que eso rebrota, de que eso mm, aumenta, e eso é fundamental e non se se convoca un de referendo determinado. Eso virá co seu tempo. É vostede un persoeiro xa na historia galega, catedrático de estrutura económica. <laughs> Cale a súa receta para salir da crise? Supoño que terá moito que dicir neste sentido, pero cale a súa hai alternativa para salir Claro desta que hai alternativa, crise? están publicadas, están en, eh, en libros, están en, en vamos a ver. Para empezar, eh, unha cosa moi simple. Os gobernos están facendo as políticas inversas das que hai que facer para sair dunha depresión, porque falamos de crise, non é unha crise, é un proceso de depresión, de contracción económica, de ir nun rodopío cara un pozo cada vez máis abaixo. Si o Estado non actúa para reactivar a economía, e o que fai é apretar o cinturón aos cidadáns e non aos de arriba, sacarlles cartos para pagarlle a gran banca, evidentemente o que está facendo é agravar a depresión. O primeiro que facer un cambio de rumbo. E isto estes señores non o van facer porque están as ordes son monecos do ventríloco dos grandes poderes financieros especuladores a nivel internacional que lles interese esa, esa política porque eles fan fan o agosto con esta política mentras matan a galiña dos ovos de ouro. É moi simple, e non vou dar recetas concretas porque eu non son médico e ademais as recetas non valen. Hai que ter capacidade de inventiva, pero existen alternativas e daremoslas a coñecer durante a campaña. Eh, indo, digamos, baixando de novo a terra, Operación Pokémon, que lle parece? A Operación? Pokémon. Non sei o que esa operación que levou a detención do alcalde de Ourense Hai asociacións judiciais de... chamas operacións agora. Sí? Quirúrxicas. Mm. Eu non opino sobre esas cousas, bastante teño con andar. Si xa sabemos que hai corrupción, eu digo, cando hai corrupción na política, hai na sociedade. Si na política hai un fenómeno de corrupción puntual, bueno, eh, en, forma parte da, de calquer sociedade. Cando se estende o fenómeno da corrupción na política é porque hai corruptores na sociedade civil. E a cuestión está en que non se radica a corrupción, senón se radica os corruptores. De acordo? Que máis corrupción hai que que o señor Botín evadise todos os impostos e por riba lle dean unha amnistía fiscal, mentras en cambio a un rapaz que rouba un, un reloj porque non ten cartos nin para comer, o meten no trullo e, e mentras non lle fan o proceso pode estar non sei cantos tempos na cadeia provincial. Esa é a xustiza. O que di a Constitución de ningún cidadán pode quedar en indefensión. Esos son os problemas que hai que atallar. E entón, estas, estas cuestións resolveránse razonablemente. A mí parece moi ben que o Poder Judicial actúe coa independencia, pero debería actuar coa independencia sempre e non o está a facer en absoluto a magistratura española no seu conxunto non está cumplindo cos seus deberes constitucionais aínda que de cando en vez fagan cousas como isto e se non aí vemos o que pasa aínda con todos os cidadáns que os seus devanceiros os seus familiares ancestros foron paseados, matados e tal nos 36 e que aínda quedaron en indefensión, verdad? Están en defensión completa Estas son os problemas graves e o resto resolvese simplemente facendo aplicando ética á política e a política política uh, actualmente non é precisamente o criterio que guía aos representantes disque, representantes políticos cidadáns na súa maioría, con excepcións. Grazas. Bo día. No